so what is WordPress WordPress चाहिँ टु थाउजन्ड थ्रीको मे ट्वेन्टी सेभेनमा चाहिँ as a blogging plat platform मात्रै सुरु भएको हो जुन चाहिँ अहिले गएर चाहिँ वर्ल्डको चाहिँ मोस्ट पपुलर सिएमएस मध्येमा पर्छ तपाईँहरूले सोच्नु होला लाइक वर्ड प्रेसको बारेमा अब वर्ड क्याम्प आएर किन डिस्क्रिप्सन दियो त भने त भनेर किनभने तपाईँहरू मध्येमा यहाँ चाहिँ धेरैजना चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ वर्ड प्रेसको बारेमा होइन बुझाउन जरुरी छ किनभने मेरो आजको एम भनेकै चाहिँ वर्ड प्रेसतिर चाहिँ मैले मान्छे तान्ने हो होइन किनभने वर्ड प्रेसमा म्यान पावर कम हुँदै गइरहेको छ सो वर्ड प्रेस चाहिँ टु थाउजन्ड थ्रीको मे ट्वेन्टी सेभेनमा एज अ ब्लगिङ प्लेटफर्म सुरु भएको हो जुन चाहिँ अहिले दुनियाँको मोस्ट पपुलर सिएमएस मध्येमा पर्छ होइन अनि अनि वर्ड प्रेस चाहिँ होइन किन पपुलर भयो भन्दाखेरि पनि वर्ड प्रेस चाहिँ एकदमै इजी छ युज गर्नलाई एकदमै इजी छ अर्को भनेको चाहिँ वर्ड प्रेसको चाहिँ वर्ड प्रेसमा एकदम असम रिसोर्सेसहरू भेट्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि एब्सोलुटली फ्रीमा तपाईँहरूले अर्को भनेको थर्डमा चाहिँ वर्ड प्रेसको कम्युनिटी यति राम्रो छ कि होइन तपाईँले जति बेला जहाँ चाहियो हेल्प पाउन सक्नुहुन्छ जति बेला पनि होइन तपाईँले जस्तै आजै देखिहाल्नुभयो वर्ड क्याम्पमा अर्को भनेको millions of business owners bloggers होइन उनीहरूले चाहिँ डे टु डे लाइफमा आफ्नो अनलाइन प्रेजेन्स मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ वर्ड प्रेस युज गरिरहेको छ अब तपाईँहरूले सोच्नु होला लाइक त्यत्रो धेरै ल्याङ्ग्वेजहरू छ त्यत्रो प्लेटफर्महरू छ किन वर्ड प्रेस नै भनेर वर्ड प्रेस त एउटा निस हो नि त होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब किन भनेको किन भनेर चाहिँ म एन्सर दिन गइरहेको छु है जस्तै कि के स्ट्याट्सहरू हेरौँ वर्ड प्रेसको अहिले राइट नाउ वर् वर्ल्डमा भइरहेको साइट मध्ये वेबसाइटहरू मध्येमा चाहिँ forty three two point forty three point two percent चाहिँ वर्ड प्रेसले वेबसाइटहरू पावर गरेको छ हन्ड्रेड पर्सेन्टमा अर्को भन्नु वर्ल्डको वर्ल्डको टप हन्ड्रेड साइट्सहरूमध्येमा चाहिँ fourteen point seven three percent चाहिँ वर्ड प्रेसले नै पावर गरेको साइटहरू छ त्यो भनेको मतलब वर्ड प्रेसमा बनाएको साइटहरू छ अर्को चाहिँ CMS of choice for various big names भन्नाले तपाईँहरूलाई थाहा छ बिबिसी न्युज होइन स्टार वार्सको blog official blogging site Katy फेरिको भयो जेरो जेरो सेभेन भयो त्यो सबै थाहा छ होला त्यो चाहिँ सबै वर्ड प्रेसमा पावर भएको छ वर्ड प्रेसमा बनेको साइटहरू अर्को चाहिँ जो जति पनि वर्ड प्रेसमा काम गरिराख्नु भएको छ अनि उहाँहरूले चाहिँ एटलिस्ट पनि एउटाभन्दा बढी चाहिँ साइट बनाउनु भएको भएको छ कि एउटा मात्र कसैले पनि छैन कि सबैले एउटाभन्दा बढी साइट बनाउनु भएको छ अर्को भनेको चाहिँ लाइक तपाईँहरूलाई मनीको पनि भन्छु होइन एउटा सिङ्गल थिमबाट मिलियन्स एन्ड मिलियन्स कमाएर त्यसबाट आफ्नो लिभिङ बनाइरहेको घर बनाएको आफ्नो फ्यामिली पालिरहेको छ अब जस्तै कि यसमा स्ट्याट्स मैले राखेको छु टु थाउजन्ड इलेभेनदेखिको होइन टु थाउजन्ड इलेभेनदेखि वर्ड प्रेस सबैभन्दा fastest growing content management system भएको छ यो टुवेल्भ इयर्समा जसमा चाहिँ वर्ड प्रेसको मार्केटमा चाहिँ sixty four point one percent market share छ अर्को चाहिँ वर्ड प्रेस डट अर्ग यहाँ कति धेरैलाई नै थाहा छ होला होइन वर्ड प्रेस डट अर्ग चाहिँ अहिलेसम्ममा वान सिक्सटी ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट भइसकेको छ जुन चाहिँ अरू ल्याङ्ग्वेजमा अरू प्लेटफर्महरू भएको छैन अनि त्यसमध्येमा टप टेन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युज हुने मैले यहाँ स्क्रिनमा राखेको छु जसमा चाहिँ इङ्ग्लिस चाहिँ सबैभन्दा धेरै युज हुन्छ अब करियर अप्सनको कुरा गरौँ तर जे जस्तो भयो पनि तपाईँहरू सोच्नु होला वर्ड प्रेस भनेको त यो त ब्लग बनाउने हो इभन हामीलाई कलेजमा समेतै त वर्ड प्रेसमा प्रोजेक्ट गर्न दिँदैन भनेपछि हामीले करियर कसरी बनाउन सक्छौँ त तर तपाईँहरूले त्यो डिसाइड गर्नुभन्दा पहिला करियर बन्दैन वर्ड प्रेसमा भनेर डिसाइड गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ पहिला मैले के भन्न गइरहेको छु त्यो सुन्नुहोस् अनि बल्ल डिसाइड गर्नु होला जस्तै कि वर्ड प्रेसमा चाहे टेक्निकल ब्याकग्राउन्डबाट होस् चाहे नन टेक्निकल ब्याकग्राउन्डबाट होस् सब सबैको लागि केही न केही चाहिँ छ केही न केही गर्न मिल्छ जस्तै कि अब तपाईँहरूलाई थाहा छ designer developer support expert setup export quality analyst content writer SEO analyst and योभन्दा अझै धेरै मेनी मोर धेरै नै छ अप्सन्सहरू अब यिनीहरूको पनि म अलिकति डिटेलमा भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई अब डिजाइनर बेसिकली डिजाइनर भनेको चाहिँ एउटा वेबसाइटको चाहिँ फेस हो हाम्रो मान्छेको जसरी फेस अनुहार जसरी कसैले हेर्दाखेरि याद गर्छ नि डिजाइनर भनेको चाहिँ त्यो हो जसमा चाहिँ डिजाइनरले चाहिँ वेबसाइटहरू डिजाइन गर्छ वेबसाइटहरू मात्रै नभएर धेरै चिजहरू डिजाइन गर्छ अहिले त यति भास्ट एक्सपान्ड भएको छ डिजाइनरको कामहरू पनि जस्तै कि युएक्स युआईतिर अब तपाईँहरूलाई अब होइन मलाई वेबसाइट डिजाइन गर्नु छ ग्राफिक डिजाइनिङ मात्र गर्नु छ भने ग्राफिक डिजाइनिङतिर पनि लाग्न सक्नुहुन्छ होइन जस्तै कि front end developer front end developer भन्नाले अब यसमा front end WordPress setup गर्नेदेखि लिएर डिजाइनिङलाई डेभलपमेन्ट साइटमा थिममा कन्भर्ट गर्नेदेखि लिएर त्यो मात्रै नभएर अब यसमा अहिले त यति फास्ट भएको छ त्यसमा जाबा स्क्रिप्टदेखि लिएर सबै चिज फ्रन्ट एन्ड डेभलपरमै पर्छ वेबसाइट डिजाइनिङ त भइहाल्यो त्यो बाहेक अरू चिजहरू पनि अरू अप्सन्सहरू पनि धेरै नै छ तर होइन मलाई डिजाइनिङ मन पर्दैन कलर्सहरूसँग खेल्न मन पर्दैन मलाई अब अरू चिज गर्नु मलाई डेभलपमेन्ट नै गर्नु म त गिक टाइपको हो भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू डेभलपमेन्टतिर पनि जान सक्नुहुन्छ होइन अब जस्तै गरी डिजाइनर चाहिँ वेबसाइटको फेस हो भनेदेखि डेभलप डेभलपर चाहिँ वेबसाइटको ब्याकबोन हो रिडको हड्डी हो डिजाइनरले जुन एउटा स्याम्पल प्रेजेन्ट गरेको छ त्यसलाई लाइफमा चाहिँ डेभलपरले ल्याउँछ होइन अब कोडिङ भन्नाले फुल वेबसाइट मात्र कोडिङ गर्ने हुँदैन डिजाइन डेभलपरको काम चाहिँ जस्तै कि अब प्लग इन डेभलपर पनि हुनसक्छ एउटा एप डेभलपर पनि हुनसक्छ फुल स्ट्याक डेभलपर पनि हुनसक्छ थिम डेभलपर पनि हुनसक्छ होइन धेरै चिजै छ वेबसाइट मात्र एउटा वेबसाइटलाई मात्र कन्भर्ट गरेर म वेबसाइट मात्र रेडी गरेर बस्छु भनेर भन्न पर्दैन अर्को अब तपाईँहरू मलाई डिजाइनिङ पनि गर्नु छैन डेभलपमेन्ट पनि गर्नु छैन मलाई अलिकति इजी जब गर्नु छ तर मलाई वर्ड नै गर्नु छ भनेर भन्नुहुन्छ भने वर्ड प्रेस त टु थाउजन्ड थ्रीबाट स्टार्ट भएदेखि नै इभल्भ हुँदै आइरहेको छ नि त इभोल्युसनको फेजमा छ स्टिल पनि होइन सो मान्छेहरू कन्फ्युज हुन्छ कि लाइक कसरी सेटअप गर्ने नयाँ नयाँ नयाँ चिजहरू आउँदाखेरि होइन त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ सेटअप एक्सपोर्टको काम आउँछ कि जस्तै कि सेटअप एक्सपोर्टले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि अब मलाई एउटा कुनै साइट चाहियो अनि मलाई सेटअप गर्न आएन मलाई रेगुलर साइट चाहियो मलाई के पनि नलेज थाहा छैन भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ सेटअप एक्सपोर्टले चाहिँ सेटअप गरिदिन्छ वर्ड प्रेसमा सेटअप गरिदिएर मजाले एउटा साइट रेडी गरेर दिन्छ त्यतिमै मजाले आनन्दले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अब जस्तै कि होइन योभन्दा पनि इजी काम गर्नु छ मलाई अझै नै इजी गर्नु छ म मान्छेहरूसँग बढी इन्टरेक्ट गर्न सक्छु मान्छेहरूलाई बढी खुसी पार्न सक्छु जस्तो लाग् लाग्छ तपाईँहरूलाई भनेदेखि तपाईँहरू एज अ सपोर्ट एक्सपोर्टको रूपमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ सपोर्ट एक्सपोर्ट भनेको चाहिँ सपोर्ट अब जस्तै कि मान्छेहरूलाई बेसिकली खुसी बनाउने हो सपोर्ट दिने हो अब कतिलाई कति चिजहरू थाहा हुँदैन वर्ड प्रेस इभल्भ भइरहेको हुन्छ नयाँ थिम आउँछ नयाँ प्लगइन आउँछ एभ्री एभ्रिथिङ नयाँ आउँछ त्यति बेलामा चाहिँ अनि सपोर्ट एक्सपोर्टको काम लाग्छ अब जस्तै सानोभन्दा सानो चिज पनि आएको हुँदैन तर सोद्धाखेरि तपाईँ सपोर्ट एक्सपोर्ट हुनुहुन्छ भने सबै तपाईँले यस्तो गर्नुहोस् यति गर्ने बित्तिकै हुन्छ भन्यो भने like they will be happy उनीहरू खुसी हुन्छ एकदमै जस्तै सपोर्ट एक्सपोर्टको लागि चाहिँ अटोमेटिकमा ह्याप्पिनेस इन्जिनियर भनेर एउटा जब पनि छ तपाईँहरूले अझ त्यहाँ पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सर्टेन एक्सपिरियन्स गेन भइसकेपछि अब जस्तै कि तपाईँहरूको चाहिँ आहा चाहिँ लाइक जे चिजमा पनि फल्ट मजाले भेटाउन सक्छ अनि इगल आई छ तपाईँहरूसँग भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एज अ क्वालिटी एनालिस्ट पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ क्वालिटी एनालिस्टले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि जस्तै कि अब वेबसाइटमा बगहरू छ कि एपमा थिममा प्लगइनमा केही बग छ केही नमिलेको छ अथवा केही सच्याउनु पर्ने छ भने चाहिँ क्वालिटी एनालिस्टको काम हो त्यो चाहिँ बेसिकली क्वालिटी एनालिस्टले चाहिँ वेब डिजाइनर र वेब डेभलपरको चाहिँ लाइफ चाहिँ लाइक हेल नै बनाउँछ उनीहरूको काम चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो गर्न मजा आउँछ भने तपाईँहरू क्वालिटी एनालिस्टको रूपमा पनि पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ होइन मलाई के पनि छैन मलाई टेक्नोलोजीतिर नै जानु छैन मलाई कोडिङको बारेमा थाहा छैन के पनि थाहा छ केही गर्नु छैन तर म लेख्न मन लाग्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू एज अ कन्टेन्ट राइटरको रूपमा पनि वर्ड प्रेससँग सामेल भएर बसिराख्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँ अब जस्तै कि ठुलो ठुलो ब्लगहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन ट्युब्सहरू छ स्म्यासिङ म्यागजिन्सहरू एभ्रिथिङ होइन तपाईँहरूले गएर हुन्छ नि as a content writer apply गरेर गर्न सक्नुहुन्छ एज अ कन्टेन्ट राइटर नै करियर बनाएर राम्रोसँग कमाएर एकदम राम्रो एमाउन्टमा पे भएर बसिरहेकोहरू पनि यहाँ धेरैजना नै छन् होइन सायद तपाईँहरूले कतिजनालाई भेटी पनि सक्नुभयो होला त्यस्तै गरी अब एसियो एक्सपर्ट एसियो पहिला एसियो एक्सपर्ट e भन्थ्यो अहिले त अब डिजिटल मार्केटर डिजिटल मार्केटिङ भनेर आउँछ होइन डिजिटल मार्केटिङको त अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ एकदमै ठुलो प्लेटफर्म बनिसकेको छ डिजिटल मार्केटिङको बिना त कुनै पनि बिजनेस नै राम्रोसँग रन हुँदैन अहिले सबै अनलाइनको जमाना छ सो तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ सिक्नुभयो डिजिटल मार्केटिङमा अलिकति आफैलाई टाइम दिनुभयो भने चाहिँ as a digital marketer or as a यसो एक्सपर्ट चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै राम्रोसँग हुन्छ नि वर्ड प्रेस मात्र नभएर जुनै पनि फिल्डमा जब पाउन सक्नुहुन्छ तर वर्ड प्रेसमा त के इजी छ भने चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अब जस्तै कि हाम्रो प्लगइन छ होइन जस्तै कि यो नै भयो त्यसमा त्यो प्लगइन छ तिनीहरूले पनि एकदमै इजी बनाएको छ कि तपाईँहरूलाई थोरै नलेजले पनि अगाडि जान एकदम धेरै नै हेल्प गर्छ यो बाहेक पनि अरू धेरै नै जबहरू छ अब यहाँ डिस्कस गर्न थाल्यो भने त एकदमै टाइम जान्छ सो मैले आजलाई चाहिँ यति मात्र गरेको छु अरू कहीँ एक्स्ट्रा चाहियो भने बुझ्नु पऱ्यो भने म बाहिरै हुन्छु होइन भेट्न आउँदा हुन्छ अब तपाईँहरूले सोच्नुलाई यत्रो धेरै सुनायो यत्रो धेरै अब बकबक गऱ्यो तर इजी नै छैन जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई भनेदेखि तर तपाईँहरू जुनै पनि जब स्टार्ट गर्नुहोस् होइन कुनै पनि कुनै पनि इजी चाहिँ हुँदैन किनभने मैले नै एज अ रिसेप्सनिस्ट स्टार्ट गरेको हो टुवेल्भ प्लस टू पछि होइन तर इजी फर्स्टमा त कुनै पनि जब हुँदैन नि त कुनै पनि जबमा लागिसकेपछि त्यसलाई आफ्नो करियर बनाउन के चाहिन्छ एउटा भनेको प्यासन चाहिन्छ अर्को भनेको पेसेन्स चाहिन्छ यो दुइटा चाहिँ तपाईँहरूसँग हुन नै पर्छ जुनै पनि फिल्डमा लाग्नुभयो भने अनि अब वर्ड प्रेसमा चाहिँ तपाईँहरू सुरु गर्दा चाहिँ at least you need to be a jack of all अलिअलि सबै चिज थाहा भयो भने सजिलो हुन्छ त्यो पछि त्यहाँबाट तपाईँहरूले डिभाइड गरेर अनि हो म चाहिँ यतातिर जान सक्छु है भनेर डिसाइड गरेर एज अ करियर लान सक्नुहुन्छ अब कसरी इन्भल्भ हुने कसरी वर्ड प्रेसतिर लाग्ने भनेर भन्नुहुन्छ भने धेरैजना स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन जस्तै कि हाम्रो यसो वर्ड क्याम्प वर्ड क्याम्प त लाइक इयरमा एकचोटि मात्र हुन्छ तर त्यो बाहेक वर्ड प्रेस मिटअपहरू पनि भइरहेको हुन्छ वर्ड प्रेस नेपाल भन्ने ग्रुप छ त्यो ग्रुपमा एक्टिभ हुने फोरम्सहरूमा एक्टिभ हुने तपाईँहरूले अब जस्तै कि म वर्डप्रेस ट्राई गर्छु भन्यो भने वर्डप्रेस डाउनलोड गरेर सेटअप गरेर हेर्ने स्टार्ट गर्ने थिमहरू डेभलप गर्ने प्लगइन डेभलप गर्ने एउटा मार्केटमा फालिदिने के भयो त बसिरहेको छ कस्तो गर्छ हेर्ने फिडब्याकहरू कलेक्ट गर्ने मान्छेहरू भेट्ने सजेसन्सहरू लिने त्यति मात्र नभएर के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ आफूलाई डेभलप गरिराख्नु पऱ्यो कि किनभने वर्ड प्रेस आइडल छैन डेभलप भइरहेको छ इभल्भ भइरहेको छ होइन त्यस्तै गरी के कस्तो भइरहेछ भनेर हेरिराख्ने फोरमहरूमा त्यतिले बुझेन भनेदेखि हाम्रो सबैजना कम्युनिटीको मान्छेहरू यति फ्रेन्डली हुनुहुन्छ कि होइन तपाईँलाई जोसुकैलाई म्यासेज गर्नु आज मलाई गर्नुहोस् उहाँलाई गर्नुहोस् उहाँलाई गर्नुहोस् मेरो आज रिप्लाई गर्ने टाइम भएन सोसियल मिडियामै भए पनि रिप्लाई गर्ने टाइम भएन भने म एक हप्तापछि गरौँला तर फाइनली गर्न त गर्छु नि त होइन त्यसरी सजेसनहरू लिन सक्नुहुन्छ अनि अर्को भनेको कलेजको हेल्प माग्ने कलेजको हेल्प मागेर के गर्ने भनेदेखि कम्पनीहरू छ वर्ड प्रेसमा नेपालमा टन्नै कम्पनीहरू छ सिभीहरू दिने इन्टर्नसिपको लागि एप्रोच गर्ने आफै एप्रोच गर्ने कलेजमा मात्र पनि भर परेर हुँदैन एप्रोच गर्ने कलेजको हेल्प चाहिँ माग्ने तर आफैले पनि एप्रोच गर्नुपर्छ यति सबै भनिसकेँ होइन मैले अब केही नेपालभित्रको र नेपाल बाहिरको एउटा दुइटा सक्सेस स्टोरिजहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सुनाउँछ है तपाईँहरूले सबैले चिन्नुहुन्छ होला हाम्रो याम दाईलाई त याम छेत्री होइन उहाँले चाहिँ वर्ड प्रेसमा लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ as a office helper start गर्नुभएको हो कि जसले चाहिँ आज आजको डेटमा आएर मल्टिपल वर्ड प्रेस कम्पनीजहरू रन गर्नुहुन्छ त्यो पनि मोर देन सिक्सटी प्लस इम्प्लोइजहरू राखेर उहाँ चाहिँ अहिले तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ होला कम्युनिटी डेपुटी मेन्टर पनि हो अर्को भनेको चाहिँ आउटसाइड नेपाल चाहिँ हेलेन हो स्यान्डी हेलेन हो स्यान्डी चाहिँ वर्ड प्रेस डेभलपर हो जो चाहिँ अहिले senior software engineer manager for the open source program office at GitHub गिटअपमा सिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर म्यानेजर भएर काम गरिरहेको छ र वर्ड प्रेसको लिड डेभलपर पनि हो अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ हेलेन हो स्यान्डी चाहिँ ट्रेन्ड पियानिस्ट हो वर्ल्ड वाइडमा ट्रेन्ड पियानिस्ट हो अहिले पनि पर्फर्म गर्छ जो चाहिँ पियानोको करियर छोडेर वर्ड प्रेसमा लागेर अहिले एज आफ्नो लिभिङ वर्ड प्रेसबाटै गरिरहेको छिन् सो म के भन्छु चाहिँ अब सक्सेस हो सक्सेस देखिन्छ अहिले मैले यो दुइटा देखाउँदाखेरि चाहिँ सक्सेसको ग्राफ यस्तरी देखिन्छ माथि गएको देखिन्छ तर सक्सेसको पछाडि भागेर त हुँदैन होइन आफूले आफ्नो मेहनत गर्दै जाने सक्सेस आफै नै आउँछ